five, four, three, two, one. 上喽！英勇，英勇，英勇！ 先放战旗，振奋。好，医院放战旗，捡上路开一开。 了！拉我，拉我一下，不然会死哦！小虎森，小虎森，小虎森。 宝宝，来那个钥匙，愿你牺牲了。你拿手到没关系。 好，一样跟小虎真集合。哦。帮我上点 buff 吧。 要 <laughs> 解 B buff 啊！人没解没秒解的话，基本上会秒。红色英雄。对对对。 这被点底 buff 要开减伤。所以我们还是需要借步的。 雄武征战哦，跟雄武征战。来吧，开个视频给我吧。视频真的很难出。 <laughs> 还有谁要开？还有谁要开？没人要开，我开喽。这叫什么？跟六王。哎，九王啊，九王啊，跟九王，开喽。开个视频吧，拜托。真的。好，站住。哎，真的视频哎。干怎么变一块肉啊？是怎样？ <laughs> 只是是五五三的干， <laughs> 不是赞助的。来，保卫者头盔要的色，五、四、三、二、一，好。那个尾巴尖端要的色，第一天付。